Na początku ulicy Ignacjusza znajdują się takie domki to są chyba gierkówki lub późniejsze, które zostały w pewien sposób zmodernizowane czyli ten domek na pewno został podniesiony, piętro dobudowane i wygląda bardzo ładnie a tutaj inny domek, prawdopodobnie już na ulicy Rumiankowej.